Banyak manusia berpendapat, hal yang terpenting dari hidup adalah sebuah tujuan. Namun bagi kami, hal yang terpenting dari hidup adalah perjalanan. Karena sesungguhnya, kemanapun kita menuju, kita akan kembali ke pelukan bumi ini. Sehingga kami akan terus berjalan, dan kami akan terus berkelana di atas buana, walau tanpa tujuan karena kami adalah pengelana buana.